فیس بکس حظ برہان صاحب یہ شہید گس نش بوت صبح دروی یہ تمام ریاست خبر کشمیر ڈوجنس مرد درائبان جناز پہ درائے یہ فور واعک گو برادری اعلان أسۍ کہا پڑو گائی بہ جن اتو گائی بہ جن پورمت ترائے برادری بیٚیہِ أسۍ کھسو وۄنۍ سلگو اوور یہ محل سری گام کتنے پاپر سری گو اتنس یہ سڑکہ پہن اتائی بہ بی جن اکر ہر آپ ہرم کرشن وشن ہر علیہ بلائ علقہ پہ آئی لوگ کڑ بیائی بھان جن سری گام تک کب اراد کہ پارکس اکڑ پارک اکڑ پارکن کے لیے یہ مو کور یہ تو تواتری ٹی بی پی تمو یہ یہ چلومت فائر اتنے تموش کر زخمی اہن حظ یہ پیس فل گانس یہاں بالکل ننگے حاصل ہاں، رمن یہ پتہ پہ پکانا اتم فائر اخ آو ام کہین تلان امس یہ گو یہ گو امس زخمیس زخمی اسی بیاا چھ اکڑک نویم ورسم ورسم بیاہ سلگامک ناپورہ یہ گو امس اکڑ کس یہ گو تلنہ بس یہ تمس حسن یہ سب سے دام پہ بلگر پتکن داو یہ شان یہ گو نائنٹی فائیو پرسنٹ گویت حس ہاسپٹل پانچن پرسنٹن منسوٹ گم زاملی انت یہ پہ بستی ہندو کیینچو نفرو گۄڈٕ بَنیو نہٕ کِہیٖنۍ فاینٔلی ٹیكٹرس منٛز تُلی یوٚتام خوٗن لاس واس گوٚو پَتہٕ پَتہٕ واتنووُکھ یہِ یہِ یہِ حظ حظ ہاسپِٹَل ہاسپِٹَل تَتہِ کوٚر تِمو ڈِسٹِرٛک ٲس ٲس ییٚتہِ پرٛاران یی بہٕ چایہِ کَپ تٔمۍ سٕے ویسے پہ واقع ہاسپٹل تعلق ریفر ڈسٹرک ہاسپٹل مدرس یعنی مدرس پاران یہ بہت چم چائے ترٛےٚ وُہُر چھِ پَران یہ نہ حظ نہ Сукачы? Я чубачан. Я чубачан. Камай кончу сихай. Мусир. 我在这边也听得到。